kishindo kabisa mtu kama ilivyokuwa kawaida baba Akram mkali wa full computer seti za ukweli kabisa, flat screen computer monitor za ukweli kabisa, mtoka kama kawaida, ni laptop pamoja na tablet kwa bei ya jumla pamoja rejareja kebu zote ziko in house. Mtu wangu wewe tu wasiliana na mkali hapa, Baba Akram ni Technology Movie Farm Bank Kilimanjaro Motown, katika viunga vyote sisi tupo. kwamba miamba si mchezo, zile external pamoja na internal za ukweli kabisa, kuanzia GB 500 mpaka terabyte 10. Mouse pamoja na keyboard safi kabisa, DVD writer, power cable za ukweli kabisa, flash disk, memory card, card reader, na pia tuna repair laptop pamoja na kompyuta. Tunauza movie zote kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Tunapatikana katika viunga vyote vya Motown Kilimanjaro na Shabaha Football Hall, basi ni ukumbi mkubwa kabisa wa Mabel Live, si mchezo. Kwa namba za simu ambazo unaziona hapa, unajipatia huduma safi kabisa kila mara kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Popote ulipo, si tupo au si wewe tu. Karibu sana katika huduma zetu. Usikubali kutapeliwa, usikubali kulaghaiwa. Basi huduma hizi ni mubashara, tena na garanti unapewa. Karibu sana. basi bado naendelea kukusisitizia kwamba wakati unaendelea kupata huduma zetu bomba kabisa, ni bora kufahamu kwamba ni wapi kama uko karibu na simu usipate shida. Kuna mtu wanamuita Ali Studio, huyo anapatikana moja kwa moja Dodoma, ni mradi salama maili mbili, karibu kabisa na kumtumia juani. Huyu Ali Studio ni wakala wetu wa pale Dodoma, mtafuta kwa ajili ya kupata huduma safi kabisa kila siku na kila wakati. Rajabu Video Center kama mjini, mtaa wa Manyovu pale, basi hapo ndipo unapata pia huduma zetu za ukweli kabisa kabisa kila siku na kila wakati. Hamadi Studio anapatikana moja kwa moja Shinyanga mjini, ni nguzo nane karibu kabisa na dampo kwa ajili ya kupata CD za jumla pamoja na rejareja. Hao ni mawakala wetu, ukweli kabisa kuna tatizo. Episodi 28 hapa, usipoteze muda, karibu. Maamuzi ya kuondoka nyumbani, baba ameridhia lakini maamuzi magumu sana, hasa kwa binti huyo hapa. 승조야, 몸 조심해. 식사 꼭 제때 하고 과일이랑 야채 많이 먹. Kuna matunda, 이제 그리고 urudi nyumbani muda wote unaotaka, 나 이제 그리고 usizunguzunguke huko mtaani, usiwe mzururaji. 전화해. Chochote unahitaji, piga simu. 들어와야 된다. Njoo nyumbani kama ni vipi, kaaga vizuri. Anataka afanye yeye kama yeye. 간다 은주야 Ah, ewe Jo, mi naondoka bwana. Anamwaga mdogo wake. Sio ana pale gani? Manake anaringa. 가버렸어. Ameshaondoka. 정말 저렇게 가. Ni kweli kabisa kaondoka. 나 Akambe alikuwa na furaha nikiishi naye, lakini 버렸었는데. manake amekuwa ni wabaridi sana kwangu muda wote, nashindwa kujua. 또 시- Anaongea mambo ambayo sitaki kuyasikia kabisa. 함께 있는 게 좋았는데. Ni kweli nilikuwa napenda kuwa naye. Hani, usilie bwana. 기다리자. Akaambia msubirie, 아직 멀리 간 거 아니니까. sio kwamba anaenda mbali. Najua atarudi tu mapema. Huyu hawezi kwenda mbali, huyu atarudisha tarabu yake hapa, hilo tunalifahamu. Sijui kama anakwenda kupanga chumba wapi, anaenda uswahilini, mimi sijui. 수밖에 만날 수 없어. Kwa sasa hivi atamwona tu shuleni, 분명 승조는 나 lakini atakuwa akimsahau jamaa atamsahau yeye manake si atakuwa yuko karibu sana kama kiivo ah. hani mashoti zake na binti umekuja mashosti hani ni aje akili ya binti iko mbali unasemaje amka manake unaoneka kama vile akili haipo eh. 너 완전히 뼈 없는 문어야 문어 Akame nakumbuka kwamba ulikuwa unapenda sana octopus ambayo hana mifupa. 하지만 Sasa kwa sababu tu jamaa kama ndio unakuwa hivyo, 정신 차리 sio kama hivyo rafiki yangu. Amka basi, sawa? eh? 어? 승조다 Ni Basojo, 뭐야 그, unafanya nini? 빨리 가서 안 Inamaanisha kwamba hujamnisi. Nenda kampe hai. 그렇게 Akame staki, 급섭단 말 manake mimi mpaka naogopa sasa hivi kuongea naye. 점심시간이라고 잠깐 나 Lakini wakati wa lunch ushaandaa octopus ambaye hana mfupa. Kumbuka ulishasema unapenda vitu kama hivyo hapo. Octopus ni pweza ambaye hana mifupa, wanakula sana. 다시 예전으로 돌아갔구나 하니 Hani haonekani kama vile tulivyokuwa tunasoma kule high school. Huku chuoni amekuwa anabadilika kwelikweli. 어, 하연아. Hani, uko hapa? Chali bado hajakata tamaa naye. 꽃노래도 부르고 기분 좋다 봉준구 당연하지. 내도 이제 Hayuko kwenye mudi nzuri. 마음으로 Akame napiga kazi, hakuna shaka. Hana chuki jamaa, lakini ndo hivyo. Chuki ndo hivyo hivyo, au sio? Inauma, mwiba unamchoma moyoni, msumari huo kaukalia, lakini bado hakati tamaa. Basi chakula kuleni vizuri. Wewe ni Bogojo, hana shida. 백승조 Bye Sujo. 몰라 아르바이트 하는 곳에 Sasa sijui ni wapi anafanya part time. Eh? Hani. Hata wewe hujui. Hani anasema mimi sijui kitu chochote. Kabisa ni sijui. 사람이랑 Akaambia kumpenda mtu kumbe ni kazi ngumu namna hii. sio kazi rahisi kumpenda mtu, manake mwingine atajipendi mwenyewe. Ukimwambia kupenda usijui kwamba itakuwaje. Ni shughuli pevu, ni muziki munene. Basi anaambia uko shwari hani? Akaambia sorry, manake ni mkusanyaji mpira hapa, na pamoja na kwamba alishafundishwa sana kuhusu masuala ya kucheza tenisi 어떻게 된 거야? inakuwaje kwa hani mbona haonekani kwamba uko kawaida 봉준구가 akama nasikia kwamba Baisojio ameondoka kwao 죽은 거야 hiyo ndio sababu kweli kabisa hebu tuendelee kufanya mazoezi tuendelee kujifunza 승조는 연습에 나오지도 않아 알고는 있었지만 haji hata huku tena huyu Baisojio kuja kujifunza 야, 원해! hani 너 인마 공도 제대로 못 줘? akamvipi mbona ukoti tenisi inakuwaje 야, 쟤 저거 좀 정말. akaambia kweli siwezi kukuambia kitu chochote 아니야, hani 너 나한테 저녁 살. utanunulia chakula cha usiku 없어요 akaambia hapana 안타깝네. saa shida ni nini 저에 대한 아주 요 따끈따끈한 정보가 여기 있어. akaambia nataka nikuambia information fulani kuhusu bao sojo 하자. hata kama utaki kujua, nitakununulia, nitanunua chakula ise, kweli kabisa nitakununulia. Nipe hizo information na na nitakula sana nini. Akaambia usijali, manake haito kugharimu sana. Utanipa information za Bao Sojo information. Ah, ah, unajua Bao Sojo na mimi tunas, hatuna siri ambacho nataka kuongea sasa hivi ni kitu kizuri. Baada nikishafahamu mazuri, nitakwambia baada ya practice mazoezi, basi atamweleza kila kitu, lakini binti anachotakiwa ni kumnulia tu chakula. Basi binti akafurahi. Basi wakiwa hapa, kwa hiyo basi unajua anafanya kazi hapa, akaambia hapa ndipo Eh, amekuchukua shughuli hapa mm. Ni mwajiriwa hapa Tuna Baosojo anafanya kazi kwenye mgahawa wa kifamilia siamini, Maana maanake nyumbani kwao kidogo anajiweza. Oh, Alokeju, vipi? Unataka kufanya kazi hapa leo? Akamia. Ah, kuna mambo amemleta. Ah, Hebu nifuate ku. Aya, ah, binti njoo 뭐가 됐네. 네, 예, 지난주 없었는데. 아니야. 아니야. 아니야. 아카멘디오. 주문해. 네. 안갈레콜리. 프레시 살라비. 수산 대추 샐러드도 괜찮을 것 같고. 이혼의 메뉴나 차구아. steak pie also look good garlic steak pie inaonekana hata yenyewe ni nzuri sana vipi hujafanya maamuzi kwamba uletewe kitu gani 결정하시죠. hebu chagua basi cha fanya maamuzi 저 akambia si ndio hivyo natafuta 됐잖아. dakika kumi na tano bado tu natafuta bai sojo 입니까? ni yeye anakuja kuhudumia hapa 수산 대추 샐러드입니까? kuna fresh saladi au garlic bucket ch- chicken bado nachagua hapa 연어 간장구이. haya maharage ya, ya kusaga yanapikwaga hapa 소스는 물론 ginseng 잣소스. 그럼 세트 홍차는 복숭아로 할까요? 레몬으로 할까요? vipi chai ya limao 홍차는 식후해드릴까요? au chai ya sukari 좀 기다리십시오. basi subiri kidogo kama vile hamjui amekuwa ni mgeni 아니야, 어때? 내 말 맞? ni aje inakuwaje kipi nilicho niliku- nikuambiaje 너 지금 우냐? tatizo lako nini unalia 아이고, 자식 진짜 엄살 떨기는. yaani muda wote tu kwa ghafla unakuwa mtoto tu wa kulialia tu ovyo 너 이게 지금 얘기한 거니? 내 얘기는 주문한 걸로 들리는데. akaambia sijaongea na muda mrefu hujaongea na muda mrefu au hiyo ulikuwa na oda ulikuwa unaongea naye ulikuwa unampa oda akuletee kwako kwa hiyo ulikuwa unaongea naye sio akaambia anapendeza kuelekea umevaa hizi uniform hizi uniform za kuhudumia hizi Sumbai. Kusi. Unafahamu hali anakoishi sasa? Si. Nyumba ni kwake, sijapajua bado. Murgeta. Bado sijapajua. Mm. Mani kiralishasin. Anasema sore kwa kusubiri. Mm. Salmon cooked soy sauce na grill weti basi vyote ni vitu ambavyo ulikuwa umeagiza na wewe lemon chicken 샐러드 나왔. ginseng 에, 진짜 맛. na de mm, vyote ni vitamu karibuni karibuni sana yuko bizi 소주야, baosojo 안녕. halo 너 지금 어디 살아? unaishi wapi 입니다만. akaambia kwa sasa hivi niko kazini 끝났어. 내가 kwa hiyo umechukia kwa sababu niko hapa na hasira 단, nilikuwa najua kwamba utakuja hapa 또 뻥끗하지 마라. kwa hiyo usiongee kitu chochote hapa manake hapa sio nyumbani hapa watu wanapiga diko sawa eh? hapa sio nyumbani 저거야. Aya, basi nini angalia huko 여기서 아르바이트 하면 아주 akaambia hata mi nitafanya kazi hapa kama part time nimeshagundua jambo moja Niite na wewe. Akamwambia ah, si wanaajiri hapa, ngoja niangalie. Na mimi napiga kazi hapa hapa. Si kuna karatasi hapa kama kuna watu wataka kuja kufanya part time hapa. Part time. De. Aya, akawa ameomba kazi kwa huyo manager. Eh? Akamwambia lakini samani. so Tayari kabisa tumeshaajiri mtu. Wafanyakazi wako wa kutosha. Basi wakati mwingine jaribu nafasi hiyo. E, hiyo nafasi ilikuwa ni moja aliyechukua ndio huyo hapa kwa nini uko hapa kama mimi simekuja kufanya kazi 있었구나? yule demu kaja ikampiko 다른 아르바이트 aise bosi mtafutie shughuli nyingine yote hapa 지금은 피... akaambia samani hatuhitaji mtu mwingine kuanzia leo basi binti fanya kazi ipasavyo 짱이 역전된 것 같다. inaonyesha kwamba nafasi yako imebadilishwa 승조가 집을 나온 이상 너랑 만날 수 있는 tangu bausojua aondoke nyumbani 정도지? unaweza kumwona tu kwenye tennis club sio tena zaidi sio nyumbani 에 같은 wala sio manake si tuko darasa moja we hauko darasa moja kwenye klabu tu ndio uko naye mlikuwa mnakaa wote uko naye ni aje mi napiga naye kazi mchana huku 알바하러 jioni kutwa darasani tuko pamoja dawati la jirani mambo fulani mwe, mwe, mwe. Mwe, mwe, mwe, mwe, mwe. 아이고. 아이고 잘 먹었다. hii inauma sana lakini 네, 네 덕에 정말 간만. hani nashukuru sana kwa chakula manake hani ndo kanunua iko chakula na hii nafasi amekosa. Vipi, umepata hiyo kazi ya part time job? Oh yeah. Basi kwa hiyo shimesha kila kitu kimekusha kuwa kwa sawa. Unatakiwa nishukuru sasa, kwa sababu jaribu kunishukuru. Kaambia tu wenzetu Messi amejaondoka tu, akaambia si ule uloda ti pamoja na ah, lakini kesho ndo nini, kesho ndo nitatumia vitu kama hivyo. Akaambia nitarudi kunywa kesho asubuhi na mapema, hiyo oda yangu. Akaambia of course hapana, sitaki tena uje hapa kesho, sawa eh? Nafikiri kwamba umeshanielewa. Akaambia mimi nitakuja, lakini sitokuboa, maanake mimi si mteja. yeah. Hata hivyo mimi ni mteja. Akaambia weka siri kwa familia yangu, kwa hiyo kesho naweza kuja eh? La sivyo niambie familia yako kwamba unapiga kibarua hapo kwenye hoteli za familia basi asiambie familia yake kuhusu habari hiyo. Umechoka eh? Mm. Ah, kwa sababu kuna wateja wengi sana, ndio maana kuna chosha. Kila siku Airamu yuko naye, kesho na kesho kutwa pia wakote Sasa unafanya nini twenzetu? Lakini kumuona tu basi Sojo nimefurahi kweli, hakuna shaka yuko vizuri. Basi babu kubwa, aya, niko nyumbani ameambiwa sitoe siri kwamba mshikaji anapiga kazi mgawani anauza chapati na maharagi huko hmm? njo tule akama nimeshakula kweli ah, tangu tu na furahi hivi lazima utakuwa umekula kuna jambo nini amna kitu amna kitu sijua tangu kaondoka hapa yani yaani muda wote tu ah, huko vizuri unajua naogopa kwelikweli 어머니. 어머니. 승조가요. 제발 집에는 얘기하지 마라. 뭐? 승조가 사상. 회사 아르바이트를? 둘만의 비밀로 해달라고 했는데. Ah, a me sembra come New York City. 거기서 먹고. Ah, cambiare cala chakula pale. Basi itakuwa ni babu kubwa kweli kweli. Uko 싶어라. 그치 은조? Ah, kama tunatakiwa twende tukamwone brother wako. 네. Ni waiter. 보고 싶어. Hata mimi nataka niende nikamwone. kesho twende tukale pale, eh, lakini sasa simekuwa ni siri. Alisema hiyo siri. Sasa ukienda pale itakuwaje? Ah, sasa unachogopa ni kitu gani? Ah, Sisi tunaenda tu, manake ndo kama hivyo. Tunakaa kule kwenye siti ya nyuma mbali kabisa. Ah, mbona sasa wanaharibu? Binti alishaonywa kwamba asiambie familia, lakini karopoka. Sasa kabaki anawaza kwamba itakuwaje. hebu tusikilizie kesho hiyo manake mama na mdogo wake wanaama kwenda kumwona wamemmisi 승조야, 넌 지금 혼자서 뭐 하고 있어? kwa sasa hivi basi ujua utakuwa unafanya nini peke yako kama utakuwa unapika au utakuwa unasoma vitabu 어떤 곳에 살고 있는 lakini kwa sasa hivi utakuwa unaishi wapi maanake anakoishi ajui 밥, 수삼부치 샐러드, 오미자차요. hebu leta makabechi sijui nini balon sijui poroji blueberry soben spicy rice cake store with vegetable 연어간장구이에 usijumlishe mapilipili hapo yale ya pilipili m- mbanga usiweke huko 저 취소하고 순살 치킨 kwa badala ya won sijui nini we ah, manake hakumbuki burudia tena 해야겠습니다. ah, 연잎밥, uyoga 오미자구이, pamoja na majani ya kuchanua 주랭이 떡볶이 살, green green eggs rosa spice grace sauce almo sauce pepper 그리고 순살치킨 grace chicken sauce sauce sobian 좋습니다. anakumbuka nini kila kitu na mimi wewe hapo Sina- Bebe sobe sobe sobe mimi 이상입니다. si ndio hivyo anakumbuka kila kitu alichokuwa ameagizwa wateja ni kumi na sita lakini wote anajua alafu hajaandika inaonyesha memory card yake inasoma hii hii sio sio feki hiyo ni uji unaona eh 역시 참 sasa hawa wamekuja hapa, wamejibalisha balisha, wamevaa mamiwani kama hivyo, wamekaa sit back kule, wako wanatabasamu, wanasubiri wahudumu waje wahudumie. Anaambia kwamba hatakiwa tutambue kama ni sisi kwa staili hii, hawezi kututambua ani kwa staili hii jinsi ilivyokuwa, hawezi kututambua. Oya, tuhudumie. Mshikaji, dada amejificha kama vile sio yeye. Hakuna haja ya kuchunguza wateja hapa. Mnapenda kuoda nini? Kitu gani? 난 레몬 치킨밥 양념판. 나는 오늘의 추천 메뉴가 뭐예요? 아 튀김 샐러드. 아 그건 어제 먹었다. 팝 형과 우리 눈치채겠어. 그게 변장했다는. 아이. basi ameshagundua. Dada Kabaki Sore yasiye jamaa alichukia, alimwambia kwamba siongee. Eh, bausojo mama kina kinaojo vipi? Oh, wewe unafanya nini hapa? Oh, Mungu wangu. Akaba tunafanya kazi na bausojo hapa. Mungu wangu, hani. Unafanya nini wewe? Akaambia kwamba mpata ajira ikiwa kabla yake alimwai Maanake mama alikuwa anategemea kwamba binti ndio apate hiyo ajira mapema kabla hata binti mwingine. Helante. Sasa kuwa mwangalifu. Usije kumpenda huyo Hara, akaambia mimi najua. Sojo. Niambie basi sehemu na kuishi. Maoso kayo. Harakisha bana na nyumbani. Hataki kusema mahali anakoishi. Lakini mamake ni mzee kufuatilia sana tu. Sasa aliporudi, hani, sasa usipoteze u- mwangalie huyu demu huyo 지리래도 상관하지 마. 매일 만나야 돼. 껌딱지처럼 그대로 있어. kila siku ukutane naye nini kila kitu na kila siku unakuja hapa usikate tamaa 코가 따로 없군. akaambia hii si kitu zaidi ya kuwa stoka mambo ya uchungulia hapa kula chabu hii ni kula chabu hiyo we mtoto unaongea na unajua nini kuhusu habari ya chabu we sasa binti akawa amekuja ameambia wenzake 신주한테 붙은 거네. Kwa hiyo Hare kaenda pale naye akaambia huyo Hairea kaenda huko Akemeda. Sasa hii kesi kwa hiyo itaku, itakufanya wewe lazima yani na inakulazimu uende pale kila siku. Sasa unachoongea ni kitu gani wewe? Awe achuki asichuki, lakini hani uende pale kila siku kama Sikada, Stixi Tree, Cries All Summer Long, vitu kama hivyo hapo. Yes, he must. Like cicada, but stick at the tree. Una pesa sasa ya kutosha kwenda kila siku kwenye ule mgahawa kwenda kumwona Saubacho eh? Oh. Manake hilo ndo tatizo sasa. Ameshauriwa kila siku aende hapo. Vipi, umekodisha nini sehemu kila siku tu nakuja hapa? Kwani kila siku nakuja kusoma hapa? Anasema kwamba wiki ijayo nafikiri kwamba atakwenda kufanya mtihani Akamwambia ngoja nimhudumie mimi. 네가 일부러 오는 거야. Kwa nini tu muda wote unakuja badala yake? 올 것 같아서요. 지민은 뭘로 하시겠? Akamwambia nataka nimtafutie kitu ambacho anachopenda rafiki yangu, kitu kizuri. Mimi sinaelewa. 제가 저 Basi hebu subiri dakika moja. Huyo ndo kama vile anakatili mapenzi yake, utakaoamini. Mara kidogo 하신 음식 나왔습니다. basi msosi wako umeshafika. alimletea diko la ukweli. Basi hebu sogeza vitabu vyako pembeni hapo ili nikuandalie chakula. Basi ndo kama hivyo. Eh, Hii ndo super special meal ambayo imetengenezwa maalum kabisa kwa ajili yako. Unaona mambo haya si mchezo. Hilo diko lenyewe, mbona ongee kitu? Basi chakula kula. Nashukuru, nashukuru, nashukuru. Angaleo diko loko limeletwa enda ikawa leo akawa ameletewa makande, si mchezo ya hatari. Basi sehemu ya 28 iwapo tuwe tupige bao na sehemu ya 29 chap, hakuna kupoteza muda. Karibu sana mm. bala bala bala bala bala